これがうちの自慢の特製チャーシューこれ目当てにわざわざ10万光年離れたところからもお客さんが来てくれるんだからこの顔この色つや バルブを開けて温度の設定をしてそして最後に着火熱々波照射スタート、ね、こうやって焼くのようわ20%ちょちょっと何すんのよ当てつないバカーああ うめ僕は崖っぷちやるときゃやるぜ 見てなさいあうんうん、違いがわからない同じだと思うけどな、うん、全然違うバタイクもいやカニと白鳥感情合くらい違うどっちの方がすごいの がすごいんだえー、次はいろいろな星からホットな話題をお送りする惑星最前線です今日は黒ダイヤ星からの中継ですおはようございます私リポーターのアーノルドですそしてこちらがモグーさんあっすモグーさんはこの星でたった一人で石炭を掘り続けていらっしゃるんですよね おお昔はたくさん仲間がおったんじゃがのあけど特製宇宙石炭を使う人がおる限りわしは死ぬまで掘り続けるよしかしお一人ではつらいでしょう、はい、というわけで手伝ってくれるアルバイト募集中じゃ給料は現物支給つまり特製宇宙石炭問い合わせはおいおいおい未経験者でも歓迎じゃ待ってるぞ シボンがバイトすんだからねえー、なんでなんでもあんたが全部石炭燃やしちゃったからいけないんでしょ責任取りなさいよ、こないだは僕の無断発信をガミガミ怒ってたくせしてお石炭に黒タイヤ許可するえー、いばあちゃんにつけてやる またダメだったよママ気にしちゃダメよお嬢ちゃん次はいいことあるわよ僕才能ないのかなでも先月は成績良かったんだよ今月から急にダメになっちゃったんだ人生いろいろあるわよさあこれママのおのり優しいんだねママああ 方法で特製宇宙石炭を掘られているんですかあこの宇宙に一つしかないツルハシでじゃ博物館に行けば展示品として保存してあるじゃろうけど現役で使われとるツルハシはこれだけじゃこれだ頑張るのよムジオちゃんとにかくシャウトンチのチャーシュー麺を食えんのはいかん 好きだったんだそやけどいっつも残しとるであのおっさんダイエット中らしいボンゴええー、あ変わっとらへんがなというわけでみんな頑張ってくれんしゃシステムオールグリーンコンテナセレクトドリルジェッターだボンゴコンテナセット OK だボンゴ よしゲートオープンコスモジェッター発進さて着陸地点はあったあバーディあれあおいおいヒゲヒゲだやないかい うしてまたしてもジェッターズのやつだけしかし宇宙に一つしかないツルは俺たちのものだいでよ合体ボンバーマンくるくるくるくるくる

地面を掘れないでくるるる掘るためにお前を作ったのに掘れないってのはどういうことだコマは穴を掘るもんじゃないでくるる回るだけでくるるるひげひげなんだとドリルと勘違いしてんじゃないかだとひげひげふん その通りよって作戦変更お前たちが掘れドリルジェット 一番乗りだボンゴえ一番乗りして何が嬉しいんやボンゴ宇宙石炭は加工すると最高のロボット用燃料になるボンゴ何ほんまかいなんでそれを早言わんのやいギャングを喜ばせようと思ったボンゴ さボンゴ本当は宇宙石炭で焼肉食べたいボンゴなんやここボンゴ 気持ち悪いまた乗り物酔い揺れるの嫌いもしかしてあんた本当は乗り物苦手でも運転は好き酔ってちゃどうしようもないでしょううもう我慢できないあどうしたのシロボンおしっこ おまわんだボンゴ休むなひげどうした無常は宇宙に一つしかない鉄器時代の浮き袋を手に入れたなんだドーナツじゃねえのか無常は宇宙に一つしかない鉄器時代の浮き袋を捨てた 急げナダイは来ないわナダイは来ないわナダイは何よ今忙しいのおしっこ我慢しなさい我慢できない <laughs> うっさいわねだから乗る前にトイレ行っときなさいって言ったでしょあの時は行きたくなかったのちょっと何すんのよこの先にトイレがある あのねここは高速道路じゃないんだから穴開けたところでトイレなんかあるわけないでしょ地図に書いてあるはあ本当だねえ今壊していい壊していいちょっと待ちなさいどうしてさっきの交差点逆に曲がっちゃったみたい ボンゴボンゴ人生って流されてくばっかりなんやなボンゴああ時の流れに身を任せボンゴわい流線形やから流れに乗ったら早いでボンゴああここは人生のどの辺なんやろボンゴなあボンゴボンゴお前人生なめとるやろボンゴわあ にどれだけ差をつけられてると思ってるんだどこまで惚れましたでクールルおおコマボンバどこでそれを見つけた無情マシーンが降りた場所に最初からあったでクールル何今度焼肉おごるからよえい、さっさとエレベーターに乗り込め さあ行くぞクックー重量オーバーですまた残るのね、うんトイレまだやっぱさっきの交差点右だったのかな ヒゲヒゲだのものだ待て来たら重量オーバー何よ自分の体重はどうなのよ苦しい言い訳だなシャウトこれでも俺様は身長があるからなまあ平均的と言えるがしかし貴様はどうだビーッとなってしまった身としてシロもヒゲヒゲ団をやっつけなさい シラバンっていないじゃないどこ行ったのよさすがシラバン正直なやつそれどういう意味よってそれよくあんたの手下もいないじゃない何ああ本当だあいつらどこ行ったあ戻ってきたちょっとどこ行ってたのよ ヒゲヒゲ団の人がトイレ探してくれたんだえありがとうヒゲヒゲ待たせたなやっと俺の出番でるおおコマボンバーよくぞ駆けつけた、うん、ジェッターズを倒すのだく 綱渡りぐちゅしお楽しみはこれからでくるよ恋の滝登りいつもより余計に回しております 何しに来たお願い一人にしないで 뚜루뚜루 話の続きをしようにももはやエレベーターは壊れてなくなってしまったわこれでお前の潔白は証明できなくなった残念だったなシャウトしまったさらばだジェッターズの諸君そして永遠に語り継ぐだろうシャウトの秘密をちょちょっと待ちなさい秘密って何なのよあのわしのつるはし 何しに来たんだっけここ <laughs> というわけでアルバイトスタッフの件ですが らしてないってば鶴橋は手に入れたのかまあね宇宙に一つしかない現役の鶴橋は守ったしなんとか特製宇宙石炭も手に入れられそうだしガングとボングはどうしたえああまあこんなことやろうと思っとったけどなボンゴああ まいえ、ほんとほんとこっちが特製宇宙石炭で作ったチャーシューでこっちがスーパーのそんなの見ればわかるわよこっちがスーパーこっちがうちのち、違いがわからないね、うまいでしょそう、そうね、あ、あはは、あははは、あははは、あははは、あははは、 Thank you. 重量オーバーとかダイエット中とかみんな失礼しちゃうわさあ次回は私たちの前に突如現れた謎の男敵なの味方なのボンバーマンじゃないのにボムが投げられるなんて一体何者第6話謎の男マックス近所の星から宇宙の果てまで誕生します